xa que teño que anunciar. Ola, amigos, ola, amigas, o vindeiro día 2 de xullo en Moneixas haberá a foliada da memoria en homenaxe a todos os músicos represaliados e tamén a García Lorca, que é o autor do texto que vai representar a compañía Viravolta Títeres e que se chama A nena que rega Alfavaca. Estades todos e todas convidados. <laughs> non faltedes, é que medre a memoria. Agora xa pode seguir. Agora, agora, agora, agora.